C'est le 18e, c'est une nouvelle agence, l'agence RIMAX Excellence, et Gabriel m'attend euh, pour me présenter sa très très belle agence. Bonjour Gabriel. Bonjour Thibault. Merci me de Comment allez-vous <laughs> Très bien, merci. Salut vous hein Merci. C'est quoi les, recettes du succès pour se faire connaître quand on arrive ici, euh, un peu tout, tout, tout, toute nouvelle comme agence. Comment on fait Parce qu'il y a la concurrence euh, quand même. exactement, il y a beaucoup de concurrence. La proximité de la clientèle, c'est le plus important. Vous me disiez que vous, les gens rentraient naturellement ici boire un café le matin oui, au-delà des... effectivement, oui, oui. Euh, plusieurs voisins ou commerçants. Euh, on discute énormément, ce qui nous permet aussi de savoir un petit peu ce qui se passe dans le quartier, notamment d'appartements à vendre, bien entendu, mais pas que, c'est la porte est ouverte. Ah, il y, y a une sensibilité quand on rentre dans cette agence. Déjà, il y a des peintures un peu partout. Euh, et une belle verrière. On rentre dans le bureau et on nous dit qu'on va trouver le bien de immobilier de nos rêves. Ça vient d'où ça Je voulais vraiment une agence qui me ressemble. Euh, là, tout a été vraiment euh, personnalisé, dirons-nous. Ça me ressemble totalement, oui. On, a effectivement chez Remax, il y a les modèles Remax hein, qui sont euh, basé sur les couleurs assez classiques du blanc, du rouge, etc. Effectivement, euh, j'ai eu l'autorisation de pouvoir euh, faire un petit peu ce que j'y voulais, puisque ça, c'était très important pour moi. J'ai vu de nouvelles façons de faire au Canada récemment, et en tout cas des agences immobilières qui ressemblent un peu au vôtre ou à la vôtre et une agence immobilière qui est en train d'accueillir de nouveaux métiers, euh, des magasins d'art, euh, le Starbucks euh, pour moi est pas loin et intégrera bientôt les agences immobilières. Alors, et vous me disiez que c'était votre objectif. Exactement, c'est mon objectif de pouvoir, j'espère commencer pas trop tard, bientôt, mais effectivement de pouvoir organiser quelques work dirons-nous, où je puisse accueillir euh, certains artistes donc, euh, qui puissent exposer. Euh, derrière, certains sont déjà venus voir un petit peu pour la configuration, pour savoir où exposer, comment et quoi exposer pour qu'ils soient un petit peu... Donc certains font des dessins exprès, d'autres de la peinture, donc c'est assez intéressant effectivement. On a déjà accueilli pas mal d'artistes. C'est innovant ça, c'est novateur. J'ai n'ai pas encore vu en France. Le but étant toujours de, de mélanger l'immobilier avec quelque chose. Oui. Ça, c'est très important. Il faut qu'on arrive toujours à être euh, euh, dans cette, euh, dans cette optique de se tenir la main, non seulement entre nous, et Max, mais entre, entre autres professions. Oui. Donc, effectivement, on arrive à pouvoir, si on peut exposer, oui, ça, c'est formidable. Donc, bientôt des tableaux chez vous et du café. du café, toujours. Double latte cappuccino Exactement. <laughs> merci, Gabriel. Merci pour votre accueil. À C'est moi. À bientôt. Merci.